A experiência foi comprometida, repito, a experiência foi comprometida. Estão todos mortos lá embaixo. Todos eles. Faz que não sobreviveu ninguém. Por favor, ajudem-me. Ele é horrível. Ele matou tudo que lá à frente. Por favor, ajudem-me. Não me deixem aqui sozinho. Eu posso ser-vos útil. Tenho informações. Ajudem-me. Não me deixem morrer. Não me deixem.